Hey guys, Jew here, of Jebel Coin Center. Uh, welcome back to my channel. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung anong ipapakain ninyo sa inyong mga koi fry. Uh, take note guys, magsimula kayo magpakain sa inyong koi fry 4 days from hatching kasi uh, fully developed na ang digestive systems nila 4 days from hatching. Kumpleto na, meron silang bibig at ibang parte ng digestive systems ah, <clears throat> ano pa ba ayun ah, na lang <laughs> so ngayon titingnan na, na natin kung anong ipapakain nyo sa inyong koi fry ah, nga pala ah, for the first first week to fourth week pwede niyang ipapakain ito okay so without further ado let's go kalimutang subscribe at i-hit ang bell notification button na updated kayo sa ating bagong videos. So guys, ito na ang mga ipapakain nyo sa inyong mga uh, koi fry, yung uh, ah, 4 days from hatching. Magsimula kayong magpakain ng koi fry 4 days after hatching. So ito ang ipapakain nyo kasi maliliit pa sila. Ito brine shrimp brine shrimps uh, egg yolk at uh, daphnia itong daphnia magna malalaki siya ano ito mag-serve also as natural filtration ng leftover na eggs na ipapakain nyo kasi babaho ang water pag wala ganito kaya importante nga meron kayo din na culture ng ganito Daphnia magna malalaki siya kahit hindi pa siya makain ng mga malilit na koi fry kasi malalaki siya yung mga anak niya mga bagong anak nito ng Daphnia magna ay maliliit pwede nang makain nila so ang mga adult size ay magsaserve as natural filtration sa matitira na uh, ah, hard boiled eggs so itong brine shrimp i-harvest pa natin yan mamaya bago ipakain kasi salt water ito i-drain siya dito saka may ano yun filter para yung live uh, ah, branch shrimp lang ang makuha ang mga eggs ay matitira dito harvest natin yan pag fully hatch na sila ang ipa so ito guys ha, ang remember sa first month or first week to 4 weeks ito lang ang uh, magpapakain nyo kasi maliliit pa sila niyan so at hindi hindi pa kayo makapaglagay ng filtration so kaya careful kayo sa pagpakain huwag labisan lalo na itong itong hindi live kasi babaho ang leftover so maganda pag meron kayong Daphnia magna ito ito ang magserve as filtration nyo kakainin nila ang leftover ito siya nagsiserve as pagkain yung mga mga anak, nila, itong Daphnia magna, yung mga anak ay makakain kasi maliliit at yung adult ang mag-serve as filtration. So, ah, Lika, pakain muna natin itong dalawa. Ito mamaya kasi i-harvest pa yan. <clears throat> so let's go, pakainin natin yung bagong pisa na butterfly kuha ko. Ayan, dito ang mga fry. Uh, ah, 4 days na ito uh, from hatching. So, pwede na ito makakain kasi pagkita ko sa inyo. Hope ma, ano nyo, makita nyo. Close up ko. Free swimming na sila. So, means ready na silang kumain. Fully developed na ang mga uh, ang digestive system nila yan no ayan take note guys pag free swimming na sila meaning ready to eat na yan fully developed na ang digestive systems nila yung bibig wala na silang egg sac so naghahunt na yan na makain So itong Daphnia magna ilagay na natin. Ayun. Maya na yung ano brine shrimp kasi harvest na yun. Itong egg yolk ilagay niyo dito sa ano very fine uh, mesh yung maliliit pino na mata na net. Mas maganda pag meron kayo yung pang gawa ng silk screen explain ba yun kung pangprinta ng t-shirt kasi ano yun maganda yun maliit ang kagaya nyo ang eggs ang, ang eggs <laughs> ang egg yolk dito yan para ano mapino siya dandanan lang ulit walang malalaking particles ba na ano matira kasi yung mat mal malalaking particles maiwan diyan sa ban babaho yan at makapag-invite yan ng bacteria so ganito guys para maging pino siya pwede ninyong i-direct yan tingnan nyo oh, pino Yan lang nyo, i-dip lang nyo parang tea. Yan o. Ganun yan guys. Para walang mga malalaking particles na maiwan kasi pag mayroong mga malalaking particles sa ano eggs sa egg yolk ano yan masisira baba ko ang water spread na lang all over yan dami oh spread yan strong aeration lang guys oh ang aeration ng mag serve na filtration at mag manatiling quality ng water hindi kasi tayo makapagdagdag ng makapag on ng ano filter kasi mahigop ito mga liliit pa sila yan o oh. sobrang liit pa nila o oh, parang lusa <laughs> sa Bisaya ba yung yung larvae ng human lice yan o. Oh. Ganun lang guys. Pwede din. Pwede nyo ding kung hirapan kayo ng procedure na ganyan. Pwede din ganito. Parang nagtimpla ng gatas. Dito lang yung mix. mix na lang dito muna sa water sa may ano container yan parang gatas ba nagtimpla ng gatas yun para make sure nga mag walang malaking particles matira kasi yung malaki hindi yan makakain din matagal makain ng daf niya kailangang pino din o oh, para mag spread siya walang maiwang malalaking uh, ganito ba pag mayroong mga maiwan ito doon nagkapag ah, ano ito mag uh, ah, mag invite ng mga bacteria at saka fung fungus din That, alam mo na yung mga bad bacteria yon mga pathogens magdala ng sakit yan so ganyan lang guys yan make sure na pino talaga siya walang malalaking particle yan yan ipo lang na natin yan oh ayan para mapunta lahat na area na mayroong wifi ayan noon lang ang pagpakain guys sa uh, mga koi fry nyo na uh, bagong pisa ah, 4 days ha take note 4 days from hatching yung ready to feed na sila yun kayo magsimula magpakain so ang pagkain nyo hard boiled egg So, wag damihan. Kung meron kayong Daphnia magna, mas mabuti sa kaya sa sinabi ko kanina na mag-serve as natural filtration yung malalaki, yung adult size, yung mga babies niya kinakain nila kasi maliliit na pa. Saka yung brine shrimps. Yan. So, meron kayong tanong, comment down below lang guys. Tsaka kung gusto niyo malaman ng mga koi fry development, lagay ko sa below ang blog ko sa jubelkoycenter.com slash koi fry. Yan. Okay, so until my next video, next update. And kunting tour. O, tingnan nyo guys, oh. Kumakain na. Simula sila ng kumakain na, oh. Yan, simula na silang kumakain. Yan. So, hanggang sa muli guys. Update ko lang kayo. Okay? Stay safe everyone. Happy fish keeping, koi fish keeping. Bye for now. See you on my next video.